قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات لاحظوا أنه آيات التحدي وما فهمونا أن محمد تحدى العرب ما سنجده أن آيات التحدي هي رد على تحدي العرب في الحقيقة هو رد فعل وليس فعل يعني محمد لم يتحدى العرب كل ما تحدوه يقول لهم هاتوا مثل القرآن قرآنك يا سيدي ليس بمعجزة طب هاتوا مثل القرآن هذا هو هذا هو ما يقول عنه المسلمون التحدي هم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع اعمل لنا شيء نراه يا محمد فقال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله هم مش عايزين هذا الكتاب أصلا مش مؤمنين بأنه من الله فما تاخدوش حجة عليهم قالوا لك ائتنا بشيء نراه شيء حسي حتى نعرف فعلا انك تكلم الله ليل نهار وانه الملائكة رايحة جاية لعندك اعطينا شيء حسي فيرد عليهم مثل واحد تقول له كتابك تافه يقول لك اكتب مثله